kulelee facalolka noo dimi waynuusan noo daan ilbaabka noo xir kadib aajil adaa khamdar yarangaadhiga albaaj ee nalka noo dembiye faanuusta naldaan ها نلقى بأنه عوافش اللي هو وفتي كيس زائد كفانتي ولا داغد داغد هذا سكسوبي ذا عفاف بدل داغد ولا بدل بيشات يا وركا عسيب نلقى derbiga fayanoosta le ayaa muuqdaa kadibna jubtii hilibka dhacayso cid inayna soo dhex gasho ma rabaa marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadaasha qaaligii meelbo aad joogtiin nuuc albo aadtiin waxaan idin leeyahay galabnimo wanaagsan okay maanta waxaan rabaa inaan haddana reaction ka bixiyo hees cusub oo markaasi oo soo qaaday alfanaan deeq alfa heestaas oo la magac baxday macawiista iga siib <laughs> yaa nin adduunyo joogow maxaa aragta kuu laaba sidii loo soo socday cajiin qasuub iyo iyo wixii waa laga soo dhammaaday iyo maqaayadaadanka qabyaha waa laga soo dhammaaday hadda waxay taagan tahay maxaabiistiiga siib maxaabiista haddii lagaa siiyo maxaa sharb le soo wadaa kheyr soo moodi intaasna waa kaftan okay hadeertaanna waxaan rabaa inaan isla sii aragno muuqaalka bal inoo bilaabo oo fanaanka deeqaal falinka waa miya cunugan yar walaasus yarkeena ereyada sigaa iskale laxankana waxaa iskale j j morocco inoo wada mimi nakupenda mimi nakutaka usinini waje waja waja waseme mimi hee soomaaliya masugaay maciista iga siib waxaa isdhahay hee soomaali waa kaalay aabbaay iga fur iga dhig aaba sugaaye xeebtahay nini makubendidan iyo uhuru kenyatta xaggiisa yaa xaaladdu caadi maaha marka walaanasa sii daawan haddan halo halo seebaaya adiga iskoob waxay tahay walaalay adigaas midha afrikaanta kenyaad oo micnaha oo kenyaanka ma isku malaysa adiga matihid soomaaliyaa tahay waxay tahay marka xaafadan gadaaloo aad naga daba wadid yaa jooji walaalay halow seebaa walaalay adiga aksi darta allah adiga adiga cunugaagan yaroo waxay tahay qoftaan ha ah ka soo waasha yaa qoftaan sida afrikaanta kenyaatiga camal aheyd xaafadda gadaal lagu garaacayso maa naga qabata anaga duqayn marabne oo odayaalannahay meeshaana waxa waaye aqnimo haddii odayaal ay soo fadhiistaan iyo haddii wax ay soo fadhiistaan lama kala xishoodaan caadi ah ayaantaa social media ka dhagan bay waa lagaa soo waari walaale ilow waale ilow xadka bax ilow wiliba جيل ما ميلة ليلي ليلي عود الميلة ليلي ما عدنا إذليني سودا جعلي قريبي بيبي سر دعوة ما نجفي ميلا قد هي جوي ميلا قلبي هاي قلبي أنا إيجا هري ما تدن إيجا جوجي Sewa idinka arbo alisku dheelaa wadiida reer social media ilmahan aa ka soo waasheen ee koo walbo shaatiga fanaannimada iga qabsa ee gashada dhah waaba caadad waalusiibe waalida tiktokaa la yaabanaay ma tii haddana waxaa lagu soo dira taleefanka sii aragna ka dhiman mila joogi cadowgana naga jeedi dheefiyo dhibatana soo kuma sheegto lacabkana warkooda aan diidno ina dubadii dhasho waxa ii tahay rajo marabi nolosha ina kugu seego cadowgana wax uma sheego saan walba aan qado ila socdo jecelkagaa iga dhigi maca haska dhigi maca qaadataa ma jiro oo waraaban meelaha ugu waraaban gareenka ah almost oogaa dadka carabka lasoo xubila laysku qaatay marka ugu waraaban garay ah, karaa laakiin muhiimadda meelaha waxaa kula sheegaa a ah waxay tahay mar in aad markaasi adiga aad taymaraac I'm ready, ready, ready, ready. Mimi nakupenda, mimi nakutaka, usinini waje waja waja waseme mimi nakupenda. alloor markaa heestaan inaa iska dhegaysto ee caadi micnaa baa kusha adinkaan idin daya dadta qasbaysaa waa la isaleeyoyaa waxdeebatoda xaafadin gadaalo aanala soo aadi ayadaana lugaala sheekaysta mimi nakutaka usinini waje waja waja waseme cabadaar horto joogeedi ilaa hadda talbaasay ilaa ka waabe daasigii oo oo siikee loogu toortay yaa allora marka eh, qoftaan ardayda k c k waxyaabadas waa egweyntaa marka inaa iska dhigo maku geena dalxiis manodona malxiis matodhan iga joji bis walaale eh, adiga magacaas muusigayga ma laha miyaa beeg cashaqaaga igu kiciyey gaas ila jaas jecelkaaga igu tiriyey baas jecelka waxaan ka ahaa la walala waxay tahay adiga ibarita sugow nacabkana macanee ka fogow igu dhe macane shashxlow bismillaahi raxmaan raxiim gaayariskooda waa laysiiyaa lugaan haddaw soo kaagacay weli waxba arkin xariif baa kuu sheegaa bilow ewaay cunuga kab waxaa u gelin rabtiin baa sii kabtiisa kaweyne yaa diiwaandees ama hirtiya lasoo aadiye macbuuda taasi siyaarabin hana igu dhihin beelow muud ma i suud ma isina buud hay macduud xabtu waa hagaag soomaaliya isacab sacab Saab. Mimi nakupenda, mimi nakutaka, usinini waje waja waja waseme mimi nakupenda. Horta ulcaata soo raax nafaqayso yaa yaa dee qalbow sheekada taasay ogtaa Mimi nakutaka usinini waje waja su'aala igu dhafatay maxamuud alsema adino dhugaaga dhugaaga yeeleyska kabta foogashabu joogtido yaa aliga iska socoto argi minaha diriskii soo marays dhexda duubanaa oo daasigaan oo jogriya waa gaajeysan wallahi waa soo jeestada seeba saaxiib adiga daaso waxaa ka tibee stobgare jeesowriya ibu soo jeesadane maxabuudna inoo siiba badnaa ma macaansada mise waa dhadhanaansada muna macaansada dabeecadda mis waa dhadhadaasda dhadhadaas waa gooyahay macaasid waa gooyahay ya waxaan leenahay waxba dhah waxaa loo leeyahay macaansanaysa mis waa dhanaansanaa macaansanaa mis waa dhanaansanaa marka aago macaasigii dhanaansigii waa isku darsaan ku dhahay sanjabiil batura u qaadaysaa ingee nasiibada murtiga daa madasiga daa waxaan ku siinaa leeleefow kadibna ad Lele Pop si la trabada. Sawa sawa. Ah, Lele Pop بعد مصيري كبرت. وحبا كبيد بعدها. نصير kule leefaanulka noo dimi faynusa noo daar ilbaabka noo kadib waxaa jira adaa khamdar iyo rangaa dhiga albaad ee dalka loo dambiye faamuusta naldaar haa nalka midnaa waxaa waa fishil nega waaye oo iftiinkiisa zaa'id ee ifaanti xoogaa ah daaqad daaqada aad iska soo miidee xafaab badalaa daaqada leh budal meeshaa yaa marka xasil nalka laga demi faamuusta lacnaa naldaar kadibna jubtii hilibka dhacayso kadibna sariirta sheellare motor jangafaaf ya motor jangafaaf hayaadaan balaaya kala waabaa kubar sheerlays gabar xaafadiya sheerla ugu waadko inidaayin kuwaa tardaan adnoo dimaysan yahay baashkirimadanawli mimi nakupenda mimi nakutaka usinini waje waja waja waseme mimi nakupenda mimi na واحد عب بنا تعرف يا تعرف بس ثلاثة واحد نكتب له يستيع ولا بس طبقة غيره يا باشا معبود الله ماشاس هيجي انه وقعتها عليك على انت سيدي sii dheeraa kara iga tag yaa ab social media aantaa waalidiisaa shidande yaa dirsaalaha iyo xuduudaha iyo xaafadaha liskatu ogaabe yaa kabasoo gadaasheed aan ogeynaa soo baxdabe horta gawre waa iga fariin waan iga fardaaran waxaa arkaysaa waxay ku qoranaysaa brofaylka waxaa lagu soo qoranaa edabsan sidii hooyade akhlaaqsan sidii habarteed ya marka saan waa micnaha waa ka jirtaa marka dadkii hore horta hadda social media muuqaalkaas adiga lagaa soo duwaayo ee aad ceynkaas aad sameynaysid almost waxaa ku daawanaysa kumanaan qofood laga yaabo inay malaayiin qofood ku daawato oo soomaaliya koli wax ku daawanaya waa dadkaagi ajaanibe micnaha kuma daawanayaan haddii ay ku daawadaanna waxa waaye waa in iska dhif iyo qaliil laakiin markii la dhaho social media dhanka soomaalida hees ha la soo dhigo ama brograamka ha la soo dhigo runtii macnaha wax ku daawanaya waa dadkaagi marka sharaftaada waa inaad doorataa oo aada sharaftaada aad dibacshataa intaasna waa iga dardaaran aad iyo aad aad waxaana keedinaa video like karayso si uu gaar asxaab fara badan ugu sii sheegay asxaabtaada filim wanaagsan sida lagu qiyaantaa wixii fikrado aad markaasi aad markaas aad iihayso ama talo aad usoo jiidanaysan xagga ay kuma tago adigu